What is happiness for you? хотя сам объект изучения находится буквально под носом. Прямо сейчас, в этот самый момент, они незримо присутствуют рядом с нами. Почти полтора миллиона видов объединены в самостоятельное, ни на что не похожее царство. Царство грибов. Что такое грибы? Над этим вопросом очень многие ученые задумывались в течение внешнего вида, ни морфологии, ни фенотипами заниматься, работая по геносистематике, так называемой, то оказалось, что грибы не имеют никакого отношения к растениям. Удивительно, но в клетках грибов присутствует даже хитин. Вещество, свойственное только насекомым. весьма своеобразно. Когда мы проглатываем пищу, то э, через просвет кишечника выделяются ферменты, которые разрушают сложные вещества пищи, на более простые, которые всасываются через кишечник и распространяются по всему организму. Так вот, у грибов э, эти вещества... Несколько гектаров. Это значит, что в соседнем лесу можно срезать гриб из того же семейства, что растет у вас под крыльцом. Грибы – это не только как называется, не только э, кишка вывернута, но это еще и насос. Э, они развивают давление, ну, ну например, э, где-то в среднем 2,5 э, атмосфер. Ну, как давление хорошо накачанной велосипедной шины. мощной пищеварительной системы необходимыми целью для того, чтобы вырастить плодовые тела. Именно их мы привыкли называть грибами. Дерево, яблоня, вот это вот э, аналог самого дерева яблони, это мицелии у грибов. Но на яблоне растут яблоки, а на мицелии растут плодовые тела. Э, для чего они нужны? веществ происходит с огромной скоростью. Лучший тому пример – дрожжи. Самый необычный представитель грибного царства. В отличие от своих собратьев, дрожжи не имеют четкой постоянной формы. Тем не менее, это гриб. Брожение – не что иное, как процесс пищеварения дрожжей. Они буквально набрасываются на питательную массу. Переваривая компоненты теста, Дрожжи выделяют углекислый газ, те самые пузырьки, которые делают хлеб воздушным. Но с недавних пор этот гриб используется и в научных лабораториях. Их используют для эм, получения целого ряда лекарственных препаратов, а именно рекомбинантных лекарственных препаратов. То есть были получены очень важные препараты, например, интерфероны для лечения вирусных инфекций и онкологических заболеваний. Дрожжи – не единственный вид грибов, который используют. То есть десятки, сотни тысяч. Речь идет о пенициллине. Первый в истории антибиотик был получен из плесневых грибов вида пенициллиум, откуда и взял свое название. Антибиотики являются продуктами жизнедеятельности так же как органические кислоты, грибы развиваясь на э, питательной среде, специальной питательной среде, выделяют продукты жизнедеятельности, или называют продукты метаболизма. Среди них могут быть и э, значит, антибиотики, витамины, грибы тоже приносят немало пользы. они также необходимы для любого живого организма. бегов можно увидеть только при большом их скоплении. Они миниатюрные и легкие, за счет чего способны проникать повсюду. Грибные споры всегда присутствуют в воздухе, которым мы дышим. Они есть практически в любой точке планеты, даже в Антарктиде, хотя и в очень малых количествах. Грибы, они вообще очень толерантны, то есть устойчивы, к очень большому кругу различных условий. Например, они могут расти при очень низких температурах. Есть грибы, которые могут развиваться и при плюс 2 градусах и так далее. Полностью очистить воздух от грибных спор практически невозможно. С определенным их количеством человеческий организм давно научился справляться. Но увеличение числа грибов в некоторых случаях грозит катастрофой. А у нас существуют нормативные документы, на которые мы ориентируемся. Вот э, в воздухе производственных и на поверхности помещений, на руках э, рабочего персонала э, грибов быть не должно. Невидимые глазу споры могут лекарства меньше избит. Вместе с таблеткой грибные споры могут легко попасть в организм человека и способствовать развитию серьезных заболеваний. То есть приобретенный человек с ослабленным иммунитетом, то э, вот поэтому и происходит такое ограничение, ну, чтобы не получить дополнительную нагрузку. Максимальная стерильность соблюдается не только при производстве лекарств. В защите от грибов зачастую нуждаются сами грибы. Поэтому в шампиньонных фермах тоже предпринимаются повышенные меры безопасности. Стерильные цели мы выращиваем в таком стерильном модуле. А, для чего нужен стерильный цели? Для того, чтобы не было никакого заражения, чтобы грибы были качественные, а, чтобы грибы росли вовремя и грибов было много. Для промышленного производства грибов стерильные боксы жизненно создать абсолютную чистоту, шампиньоны и вешенки на прилавках магазинов могут стать небезопасными для здоровья. Поэтому все поверхности, каждый инструмент и каждая емкость обязательно обрабатываются. Уже через неделю после пересадки в каждой из этих чашек вырастет мицелий. Через 7 дней чашка с мицелием приобретут следующий вид. Спустя 2-3 недели пушистая субстанция превратится в несколько килограммов грибов. Точно так же выращивают все грибы, которые можно разводить в искусственных условиях. Правда, таких грибов очень мало. Почему вместо шампиньонов на фермах не разводят подосиновики или паровики? Этим вопросом задаются все грибники-любители. Оказывается, некоторые законы природы современная наука пока победить не в состоянии это явление симбиоза, один из вариантов симбиоза, а, когда гифы грибов в корне растения а, возникает контакт между клетками и происходит обмен различными веществами между растением и грибом. Такая взаимосвязь называется микориза. Это результат многовековой эволюции всего растительного и животного мира. Сейчас 85% всех растений на планете зависят от грибов. И от этой зависимости они только выигрывают. некоторые растения вообще не способны выжить без помощи гриба, например, орхидеи. Здесь перед нами находится гибридный фаленопсис, это культурный сорт. Обратите внимание на его корневую систему. Как вы видите, корни этого растения очень толстые и не особенно обильно развиты. Это показывает то, что в данном случае большую часть своих питательных веществ растение должно получать от состоящего с ним симбиозе гриба. Цветов настолько мелкие и слабые, что им просто не хватит сил на полноценный рост. Без грибного партнера семя быстро погибнет. Можно сказать, что за счет э, микроскопических грибов, которые даже невозможно обнаружить э, при отсутствии микроскопа, э, растение получает возможность для своего роста и развития, и, собственно, видно, насколько это растение сильное, крупное, мощные листья достаточно Э, мощно развитый цветонос, и все вот это, собственно, благодаря мелким микроскопическим почвенным грибам. Сами грибы в такой же степени зависят от растений. Подосиновик и типа подберезовик не зря получили свое название. Именно эти деревья вступают в симбиоз с грибами. А грибы, в свою очередь, не могут вырасти без их поддержки. Эти связи настолько сложные и крепкие, что даже выкопав пласт земли с мицелием белого гриба, вырастить хоть что обед не удастся.